Ostula este, deriva de la palabra náhuatl, ostul, que es cueva. Entonces ya el término de Ostula este, significa lugar de cuevas en nuestra lengua náhuatl. <clears throat> Y Ostula se encuentra al sur del estado de Michoacán, eh, aproximadamente en, horas, vamos a suponer, eh, estamos a 7 o 8 horas de la capital del estado y más, este, podríamos decir que hasta acá, bueno, serían alrededor de 15 horas en, autobuses, pues, que transbordando, ¿no? Y, bueno, pues este, está sobre el litoral pacífico, es donde se encuentra nuestra comunidad dentro del municipio de Aquila, que somos fronterizos con el municipio de Coahuayana y vecino del estado de Colima. Y bueno, este, Ustula tiene una característica eh, que, le, que le acredita como ser comunidad por hecho y por derecho, una comunidad indígena, ¿no? Porque contamos con nuestra resolución presidencial, más aparte los títulos virreinales que parten del siglo XVIII, este, todavía los tenemos y eso nos hace acreditar ser una comunidad indígena. Entonces dentro de la comunidad pues este, tiene diferentes regímenes que se rigen a través de los usos y costumbres. Nuestra comunidad tiene ciertos mandos que por costumbre nosotros lo hemos respetado los hemos respetado, ¿no? Tal es el caso particular en, la, en el régimen de la policía comunitaria. Postula no, no solo del 2009 cuando hicimos un movimiento de recuperación de tierra, sino que esto ya viene por historia, o sea, no, no es de, que cuando se levantan los este, autodefensas acá en Tierra Caliente, en Michoacán, sino que esto ya nosotros lo venimos trabajando desde muchos años. Yo que me acuerde, pues este, hemos estado en eso. Que nuestra policía comunitaria es nombrado a través de las asambleas generales de cada pueblo. Entonces, y ahí se le da su nombramiento este, para el cuidado este, de, ahora sí que exclusivamente la seguridad y de nuestros recursos naturales de la comunidad que tiene. Pues mira, más que nada la importancia es que nuestra comunidad perdure perdure y que de una manera las generaciones que vienen a futuras conozcan lo que es el sentido de la comunidad, conozcan su derecho y conozcan realmente este, cómo es el trabajo comunitario, porque es difícil entender de repente en otros lugares cómo es que nuestras comunidades han sobrevivido por muchos años, a través de muchos atropellos. O sea, es más que nada el trabajo comunitario. Nosotros siempre lo hicimos así, siempre hemos sido en esa parte eh, eh, enseñamos a nuestras familias el valor, el valor y el concepto de comunidad. O sea, el, concepto de comunidad no es que, se vive un conjunto de personas, animales, etcétera, etcétera, como es el, concepto tradicional que conocemos, ¿no? Va más allá, es un sentimiento más allá donde tu conexión como, como ser humano está relacionado con el medio, con el medio ambiente, ¿no? una cosa con otra es tu ser. La tierra, nuestra madre tierra que decimos nosotros incansablemente, ¿por qué nuestra madre? Porque nos ven a ser y un día descansamos en ella, ¿no? Vamos a volver a descansar. La tierra para nosotros es algo sagrado, es algo que tiene vida, no es un objeto para servirnos de ella y enriquecernos de ella, ¿no? Entonces, esos son los conceptos diferentes que le hace ser diferente a una comunidad indígena. Y pues ahora sí que vivir en esa en esa condición de común, la convivencia, las fiestas, las tradiciones, las costumbres, todos nos hermanan en esa situación. Ese es el valor que nosotros le damos a la comunidad. Y por eso es tan importante para nosotros este, cuidar nuestra tierra, eh, dar la vida por nuestra tierra. ¿Por qué? Porque vienen nuestros hijos, nuestros nietos en el futuro y queremos que conozcan ese concepto es una realidad lo que hizo el gobierno, lo que ha estado haciendo con la comunidad de Ustula es, algo triste, novedoso por nuestras familias que hemos estado perdiendo. Y lo que más exigimos nosotros como autoridades es que se nos respeten los usos y costumbres que tenemos dentro de nuestra demarcación jurídica de nuestra comunidad, así como los comisariados, así como los consejos de vigilancia, el jefe de tenencia, los encargados de orden y los policías comunitarios quienes están a la vigilancia de todo el perímetro de nuestra comunidad. Estamos en la costa, eh, lógicamente vivimos un México muy diferente a, lo que se vive acá, estamos retiradísimos. Yo creo que esa parte sí les invitamos a que igual los que nos quieran apoyar y estar por allá en, nuestra región son bien llegados y este, en lo que se puede apoyar, seguridad les vamos a brindar a todos porque ese es nuestro lema, no queremos violencia, queremos paz, queremos tranquilidad, eso es lo que queremos más que nada. Cualitunali, Pampa Dios, para toda mi comunidad y que estén bien.